უსმენთ um, თავრობის uh, და ეროვნ ბაგის პოზიციას ასე მდგომარეობასთან დაკავშირებით. უნებრივია ზოგიერთი კითხვები მაქვს, რომელსაც შეიძლება თქვათ, uh, თქვათ მოსმენის შედეგად ეს კითხვები აღარ მქონდეს და ახალი კითხვები წარმოიშვას და ვფიქრობ, ესეთი ცოცხალი კითხვა პასუხი იქნება.